Мотор 198. А, потому что меня сейчас прямо на тротуаре у 45-го дома сбил авто, автомобилист и на скорости порядка 60-80 км в час пытался меня скинуть на проезжую часть и переехать в него exhaust me I keep dropping all these hits and I know that they watching They keep showing up in my place always knocking Knock, knock, bitch, I've been standing right here Been over three years and now you just got here Man, get me a beer and open up the mirrors Let me show you now what you've been missing for years Дайте нам, пожалуйста, интервью, с каких пор на Россия-1 служебный автомобиль стоит на зебре, нарушая правила дорожного движения. Наверное, разрешено, да? Почему, ну, а почему правила стоишь, нарушаете правила дорожного движения? А? Ну и припаркуйтесь по правилам дорожного движения. yeah, man, I snap fast Like a girl's back, hit a clap, clap Break it in, smack, shawty like a quick snack Like it when I'm all up in there I'm finna win it like I win stacks Every single that I'm in, man, it's been fat These haters all get whacked when I spit Он уходит, дяденька! могли, пожалуйста, машину газон убрать? Какова здесь останавливается? Газон просто потом перекопанный, там провально растет <laughs> ну, весной. Знаете, что на газоне можно? Нельзя. Нельзя. А где это такое прописано? Ну-ка. Его мечта. Я бы сказал бы в фантазиях. Это так же, как убивать людей можно, пока полиция не видит. <laughs> Вас насилуют, ждите. Мы, мы, к сожалению, не можем привлечь, потому что сотрудники не видят, где вас насилуют. Ну уж извините. Как раз по этому ну, вопросу. Ну, он ко мне Наш тоже подошел с претензией, на самом деле. И сам об этом сказал, что типа если видно траву, то типа стоять нельзя. Я говорю, ну травы не видно, один лед говорит, ну значит можно. Ну вообще протокол надо было ну, составлять ну, вообще на его месте, не знаю. На его месте надо ходить и ставить вот человек занимает место, ставит вот эти вот э, желтенькие эти фишки. 12.33 выставление посторонних предметов. Правильно. Вот участковый должен этой ходить и херней заниматься. Внутри Он не ходит на самом деле. Ему это а не, я не, не, не один раз, не в один раз напротив русского музея 78 фишек собрал, грузовой каршеринг взял и в 76-й отдел все это сдал. Ну это правильно, конечно, потому что 78 э, парковочных мест освободил. На самом да, деле, да, понятно. пустовшие. Объезжать сюда. Работает, да? Мы работаем. Спасибо. Я сервис нас поддерживает. Девушка, аккуратно вас сейчас задавит. Дяденька, вас газон не смущает? А ну, вас газон не смущает? Да, прям специально. <laughs> я бушу. Да, мне все равно. Понимаешь, еще остановился, посмотрел, ну что-то непонятное происходит. хотим сказать, что по тротуару едете, а вы нас пытаетесь объехать. Прям вообще ни в какую. Нехорошо нарушать нас, знаете? Хорошо. Извините. Пожалуйста, как заехали. Можете убрать автомобиль? А вам куда заехали? Не, как да заехали? нет. Сейчас пешком зажим. Хотя если вы умеете прыгать, то... У вас мужчина, знаете, как странно получается. На завод идти работать не хочет никто. А вот а почему вы не на заводе? На заводе, а на заводе. Они берут на завод. Видно. А? А? Вы, вы не пьяный, нет? Даже если у вас инвалид сидит в машине, по тротуару ездить нельзя. Разворачивайтесь и двором проезжайте за домом. Ты меня брешь? Ты меня Ты меня дверью бьешь? Нормально, Сань? Нормально тебе? Еще раз говорю, нормально тебе? Светлее говорю. Тебе нормально? Мат вообще с месте, нехорошо. Я тебе верю, что любил. отъехать вдали, вдаль, короче, и показать еще факью. Ну это уже просто, ну это, ну, это не, настоящий мужик. Здравствуйте. Вы сейчас двигаетесь по тротуару. А что, нельзя что ли? Ну, по правилам дорожного движения, пункту правил 9.9 нельзя. Смотри, товар, машина, Какой товар? Доставка? Ну. По двору, пожалуйста, проезжайте. Кто вам мешает? Нельзя. У тебя все нормально, э? Здравствуйте, помощник оперативного дежурного службы сержант полиции Баклажин. Чем могу помочь Здравствуйте, можно, пожалуйста, сотрудников ГИБДД по адресу улица Краснопутиловская, дом 45? Я вижу, вы ранее заявляли сообщение. Угу. Ну, Но а сейчас э, нужны сотрудники ГИБДД, а не участковый. А почему сотрудники ГИБДД вы решили? А, потому что меня сейчас прямо на тротуаре у 45-го дома сбил авто, автомобилист и на скорости порядка 60-80 км в час пытался меня скинуть на проезжую часть и переехать меня умышленно. То есть меня сейчас пытались убить. Вам сейчас сотрудники ГИБДД нужны или участковые? Да, сотрудники ГИБДД. Что еще раз а, на меня наехал автомобиль, а, положил на капот, после чего выехал на проезжую часть тротуара и пытался на скорости порядка 60 км в час, по ощущениям, а, скинуть меня на проезжую часть и убить меня. Он очень сильно вилял, резко тормозил, пытался скинуть и не останавливался. Провез меня около 100 метров вдоль 55-го дома. Вот. На перекрестке у меня получилось спрыгнуть. Водитель с места ДТП скрылся. На данный момент нет. Если мне очень плохо станет, я обращусь э, непосредственно в травматологическое отделение. Сейчас у меня очень сильная спачкана одежда. А, Мини-купер. Роман 887 ОМ 198. Хорошо, принято ожидать. Угу, а, До свидания. Если что, все равно тогда. А вы не могли бы молодого человека не давить? Все-таки тротуар. Чтобы вы с тротуара уехали и все. А что у нас делать пешеход на тротуаре? Вот это, знаете. Это сальтик. Это сальтик. катушку то? Уезжай, отец, уезжай. Как приехал, так и уезжай. Какого перепуга то нам? ПДД выучи. да? Да? Вот ты выучи. Мужчина, вот вы сейчас на тротуаре пытаетесь наехать. Каком перепугу этот тротуар ну, встал? Хорошо, и даже если это проезжая часть, что происходит после того, как вы коснулись пешехода? Вы обязаны остановиться и вызвать ДПС. А, ну, потому а что... Почему? Не важно, не важно почему. Сейчас у вас обязанность как водителя остановиться и вызвать ДПС. Для того, чтобы разобрать ДТП, которое случилось. Неважно, на тротуаре, на проезжей части. Вы что сейчас пытаетесь... Все, а колеса, и скрыться с места ДТП потом надо? Неважно. Конечно, я кинулся, правильно. Кинулся мне под колеса, Дальше да, вызываете ДПС и да. разбираете ситуацию. Касание было. Это ДТП. Ты самый умный, что ли? Да, самый умный. Выйди, объясни. Задом, аккуратно. Ты что, думаешь, камеру пущу, шутку может, да? Нет, можно э, хамов. Уберись да. дороги, а? Нет дороги, Дорога слева от тебя. Что от меня надо? Еще раз задом съезжайте и уезжайте. Верю меня не надо бить. Чего тебе не надо? Верю меня не надо бить. Отойди с дороги нахуй. Нет здесь дороги. А что? Вот Дорога это, вон что, она. Что тротуар. А это что тогда? Тротуар. Это что тогда? Тротуар. Смотри, вот это что тогда? Тротуар. Вот это что тогда? С пятого раза не понимаешь. Тротуар вот это. А? Это мудак, который поехал, который да, ПДД а знает. ты такой умный, блядь. Я не блядь. Слушай, Это по себе имеешь. Сам съеби. Твоими же словами буду теперь, теперь тебе говорить. Вот в интернет, блядь, захотел. Ты, наверное, захотел, не я. Да я знаю, Я-то давно там что? уже. Ну, вот так оно как два года. Молодец. И не стесняюсь. Молодец. Я знаю, что я молодец. Дядя, мозги-то есть вообще? Нет. Нет? Ну, я заметил уже. Делать так, чтобы они были. Мозгов нет, считай калека. А как тебе водительское удостоверение-то дали, если ты, это, у тебя мозгов нет? Вот дали. Дали? Ты купил их, что ли? Да. да? А можно погромче еще теперь? То по проезжей части это было не проехать. Вон Краснопутиловская улица, две полосы в каждую сторону. А это что, здесь проехать нельзя? Ну это тротуар Конечно нельзя, машины. тротуар. Ничего, и машину проехать нельзя? Нет. Да? У нас по тротуару в принципе машинам запрещено ездить. Так, в тех же самых правилах дорожного движения написано. Там тоже тротуар. Там, Там дворовая территория. А С 27 января 2021 а года у нас, уже теперь, слава богу, есть такое определение. А чтобы везде, в каждом дворе знак «Жилая зона» не тыкать а это не дворовая. Это не дворовая, это тротуар. То, что выходит mm. к улице, то дворовой зоной не является. Вот улица Краснопутиловская за моей спиной слева а от вас. Это? Что, это дворовой проезд. Вот въезд это? во двор, конечно. Да, вот, вот этот вот въезд во двор, mm. он пересекает тротуар перпендикулярно. Потому что вдоль тротуара можно двигаться только для обслуживания коммерческих предприятий. Пункт 9.9 правил дорожного движения. Нет. А он решил по-другому. Решил уже, ну, <laughs> все ж нарушил, то буду нарушать до конца. Не надо to play, but you're never gonna beat me Look the other way, what I'm doing ain't easy Bloody hands stained from the people who deceive me Здравствуйте, а вам газон не мешает? Снег не умеет. Газон. Под снегом газон. И стоите вы сейчас припаркованы на газоне. Стоянка разрешена на газоне? Ну а что вы здесь делаете? Вот, пожалуйста, проезжая часть двор, места много. Не парковаться ни на тротуаре, ни на газоне. The Better stand tall, ready for a fight They try to change you, This ain't no free So he's been looking for somebody who could save him Instead of searching inside for what they gave him A strong will, strong mind causes mayhem We could change the world, change times, rearrange them And on page running the race, life is a Нас на все ваши проблемы не хватит, извините. Надо что-то самим делать, а не только пиво пить. В общественном месте. Что-то самим надо делать, или за вас все должны сделать активисты? Активисты, активисты, по летом и зимой. А зимой не должны снимать, что снимают. Так вы напишите жалобу в управляющую компанию. Спасибо, ребята. Да не за что. да, это вам спасибо. Вам спасибо, что... Вам спасибо, что не положили, а то у нас одного уже сегодня положили, весь дом на капоте в районе часть километров. Это вам спасибо, что осознали и убрали вас. стоит, если вот так вот ну, не, не, не то я Спасибо вам большое.